Thank you. ты хулер? такая, не-не-не-не, а мы, мы просто его сфоткаться. Сфоткаться в Чернобыле? Хулер ты такая, сюда иди. Ребята, его попалили, запали в милицию. Ну, в ментовку, как правильно говорить, в мусора. Короче, он там сейчас выжидает, что-то этот насипал стоит. Ждем, пока мы слезем. Такая злась звідси. Да-да, все, слазь, мы это сфоткаться. Все, пацаны, слазь, слазим. Ребят, ролик подошел к концу. Всем пока-пока. Это видео снимается в честь 20 подписчиков, даже уже 24. Всем спасибо, ребят, что подписались.